You are now watching. Hi guys! Hello, hello! Ayan. Uh, medyo okay na yung pagmumukha ko. <laughs> Ikita ko na ngayon. Medyo nagagalaw-galaw na natin yung ating mga mata. Ayan. So guys, uh, nag gumawa ko ng video kasi gusto ko magpasalamat sa lahat po ng tumulong sa akin para po monetize ang aking channel. Thank you, thank you very much naman po. And I hope na mag enjoy pa rin po kayo sa aking mga video na i-upload sa mga darating na araw and this video is for all my friend who helped me uh, monetize hindi ho ako pwede magsalita ng matagal kasi nabubulol pa ako masyado <laughs> Ayan. So, yun yun mga guys. And, uh, hindi ko na patatagalin. And, hindi ko kayang banggitin lahat o hindi ko kaya manakaw lahat ng video nyo kasi minsan knockdown na ako. Yan. Um, yung mga video nyo ko na o yung mga picture nyo ko na hindi ko nakuha lalo ko na o yung mga friends ko sa sa Facebook at sa lahat po ng tumulong sa akin. Hindi ko na kayang banggitin kayo lahat. Napakarami ninyo and uh, salamat sobrang pasasalamat talaga and I hope na mag-enjoy kayo sa video na to uh, the way just to show all the pictures of the people ayoko na magsalita na masyado kasi appreciate ko naluha po ako na na-monetize na Ayan, medyo bangting pa pala yung mukha ko. <laughs> so, okay lang yan. So, yun, yun, yun. So, enjoy lang ho natin. And I hope na ma-appreciate nyo po. Hindi pa ho masyado, but abangan nyo the days na ako po ay haharap na sa camera ulit. Ayan, maraming maraming salamat and pasensya na kayo kung hindi papantay ang aking pagmumuka. <laughs> Ngitian na lang natin. God bless and enjoy. subscribe, and ring the bell bell for new updates of our video. That's it, Pansit. Ciao. lahat po ng mga uh, talo, ta, tao <laughs> tao uh, may mga mabubuting loob dyan maraming maraming maraming salamat po sa inyo lahat hindi ko alam kung saan ako nakatingin sige ah, ayun uh, ah, thank you kay Money Matters sa team Katangalakas uh, sa lahat po na, na kaibigan ko yung mga bago si si ano si Damuma Cooking TV ayan maraming maraming salamat special mention po kayong lahat uh, kay Mami K Popcorn kay Daddy Grung Grung maraming maraming salamat sa inyo lahat po kayo na walang ginawa kundi tulungan ako maraming maraming salamat po uh, sana po lagi po kayong um, antab, lagi nyo, nyong antabayanan ang mga video ko palalo tapos uh, may mga gagawin tayong mga bagay pero pasensyahan nyo na yung itsura ko kung ganito kasi hindi hindi ko kaya ng ano <laughs> ng mukha ko magtagal ayun pasensya na po kayo medyo sinusumpong na naman yung aking kabilang mata ah, sa tingin ko bumilit na naman siya <laughs> napapansin ko, nakikita ko sa camera. hindi ko ho, uh, <laughs> sinasadya yan. Uh, parang, ano ah, uh, <laughs> uh, sandali lang. Yan. Uh, kaya yan, kaya. <laughs> Sige, kaya pa. Oh, yan. Yun yun. Tapos, God bless all and sana po lagi po niya akong suportahan. Yan lang po. And thank you po sa pagtulong sa akin, mamonetize ang aking channel. God bless all and mama chup See you on my next video. Thank you po kay uh, ah, DJ uh, ah, Kuya Ernie Bernie so, ginawa niyang dubbing. Thank you, thank you sa uh, introduction at sa auto. Maraming salamat. Siya po ang aking Tchau!